Вот тебе настоящий русский клон походит на товарищ кто? Все. На кого? Олег Попов, самый лучший клон в мире, дорогой. Был. Да. Был. К сожалению. К сожалению, умер человек. Что? Да. А и Никулин мне нравился. Давайте я, так, давайте я тогда пожонглирую. Хорошо, давай. держи раз. Хорошо. Держи два. Два. Держи три. Хорошо. Так, он кость возьми. Дай мне. Давай, Дай давай, мне. давай, мне, мне, мне давай. Так. Хорошо. Давай, давай. Давай. Сейчас я, я сам Давай, дорогой. Так, я переворачиваю Ой, это, знаешь, школа, русская школа. Сразу, как только надел, сказал, что я попал. Вот как бы работу не отнять у э, Я дядя Василий. Мне очень приятно. Местного дядя Василия. Не местного, из Болгарии. Ну, вы уже практически местный. Не, никогда не буду в Я всегда буду Болгарии. Спасибо. Хорошего До свидания, дня. пока, удачи вам. Хорошего дня. Хорошего Мне было очень приятно познакомиться.